¡Cosita! semana! ¡Profundo, profundo! Otro tema. A ver, para, 妈妈，妈妈。 people vote for Ah, tá, certo Sí, bueno.